fun. Very fun. Багдон насадиба. Ирсикерск. Эх, да пац. Do it yourself. Ну. No. Čia tęsiasi dar, ne? Nu, iš toliau biškai, kad būtų man. O, gimta varai? O. Mamytė sako, atlysta, I stole the show. <laughs> turim, turim laiko iki šešių vakaro, tikiuosi Mindy spės. Iki šešių spės, jis <laughs> tekas. Pirtis ta dzin. Pirtis ta dzin. <laughs> Mamytė šlojas, gėdus stovi. Tai ginta arčiau. Va, parodysiu, kaip čia viskas vyksta. Fokusuokit ir... Ties reikia. Eik kaip tarzan. Medžiai nebeliks pirties jau ir taip šlapia. Družos neturi, tai tenka. Žinai, kam dar noriu. metodais. Tai- Bet vanduo galiu pasakyti, kad nėra šalta. <laughs> mm. o? Atrodo gerai. Jau beveik prasikasim. Nu, koks paskaitas ir baigsis. parodysim kaip prigačiu. Nu, čia arčiau prigačiu, o. Reikia nusitaikyti ir kirsti, kad daugiau. Ir kiek jau duoda sveikato. Labai apšilimas yra geras. Mes turėtum neperšlapimus džinsus. <laughs> Matos, kad neperšlapimus. Jokių problemų kada kirs toliau? Kirs. Kirs kaip tarpams. Nindžiai bus lengviausia prisipratinti. O, tai ne. Tikrai šiltas. Šiltas, šiltas. Buskas 20 parengė. O kiek jau atėjo? Pagal parengį, tas jo, čia bus 20 laipsnių. <laughs> Palei parengį. Tas mėlynas buvo. Atveik, aplink, čia parodyk, kai viskas vyksta. O dar vienas darbininkas prisidėjo. Paskui turėsim šitą kažkaip tai išimt didelį, galbūt. Neišimtas, neišimtas. Čia matosi, vat, e, Rukorė bandė. Bandė kirs, bet jam nieko nepavyko. Bandė. Nes jo jam plaučiai ne, neišnešė. Neatlaikė, plaučiai. Jas gerai atrodo stakojant. Irgi padeda. Išdžius pirtelės. Tai turi lauštuvą kur mindis. O, mindis tuo kabins ledą šiek tiek. Dirbam, dirbam. Mindį dar turi 2 valandas iki 6. Gals Texas. Ты сдуил. Слоган там Переписал. О, по идее. <laughs> Nepas... Ir aš prisidėjau. Vos neįgaliu. O? Jeigu ne aš, tai jūs čia būtumėt traukę. Uuu, prasikirtom. Reikia, prasikirtom. Išimt, svarbiausia, išimt ledus, nes bus šalta. Išimt ledus. O laiptais tikrai. Reikia, jo, reikia arčiau parodysiu, kaip reikia išimt ledus. <laughs> Iškirtom. <laughs> Su rankom sem, ko čia stovi. Ne, to, to patikrinsim, ar, ar vanduo šiltas. O. Tu galvoji, jam šalta? Man atrodo apie, apie 20. Farangueta. Nepasiek. Ten yra tik vienas laiptukas. Ten lai, laiptukas jų. Ieškok laiptų. Pane, Arginta, mane. visa šilta, bet kovis, pėdos šalas. Stenkės kuo ilgiau išbūt. Fū, bet tų batų tai šalo pėdos. Nu. Bet dugnas čia pasiekėmas ir tai tengelio. Mamytė tai jau davė. Biškai palauk, kol aš toliau. Tai kur tavo sidras? Apie 20 parengiai <laughs> šilumą. Fokusuok. Kaip čia fokusuoti? Dar matas ranką. Mindė sidragė. Thank you. pasigėriau. Ne... Nu, mendis ilgai ten. Tiek arčiau biškai. Parodysiu, kas čia stebuklingas gėrimas atsvarus šalčiai. Palauk, tuoj artėjim, artėjim. Va, matas, sido, <clears throat> na, ar nasus sidras tai, tai kitaip žinoma kaip sultis. Žiauriai stiprus. Litro stiprumas. Šitą video galėsi sido parduoti kaip už reklamą. Kiek čia tų kalorijų? 187. 100, 100 gramų yra 187 kalorijos. Žiauriai šilumą trenkia. Laikyk tiesiai, gim. Kaip tiesiai? Matosi normaliai. Matosi, e, matosi. Prifokusuok, kad čia būtų, nu, vaizdo pradžio ten į horizontą biškai matyti. Vat iš apačios. Nesimatys, žinau. Nu gal. Ai, biškai matau. Sido, maksimui. 60 procentų Su, nuolaidą. Super sidras labai kaip, kaip, kaip ten kraujo. Čia gera nuotrauka būtų. <laughs> Einam per ledą, kad nufilmuotumėm. Ten va, vaizdas, iš visų pusių prieik. <laughs> Iceman. Išsatokom. Matosi viskas dabar. Bet galiu nufotkint. Kokia čia Bagdano sodyba, ne? Čia vat galima prieik arčiau. Čia galima išsikirsti eketę ir, ir, ir pasigert. Ir biškia pasišildyti. Čia iš tikrųjų čia kaista iš, iš apačios. Čia, va, prieik parodysim. Labai kaitina tas gėrimas, prieik viršiau. Čia, žemiau, žemiau, žemiau. Dar, arčiau prieik, arčiau, nematys čia žmonės. Čia, va, ma, ma, matai? Sidro, sidras. Ananasų sidras. Ananasų sidras, jau šalas buvęs, bilinkai. Kaitina kaitina mindžio kraują, mindis jau pajautė laipsnių. Jolanta, fokusuok į mane, fokusuok. Fokusuoju. Svarbiausia užsisukti e, ir bandyti tada išlipti. Prigėri. Imam vaizdą iš toliau. Dar užteko parako išlipti. Sudrafa. Palauk, mus abu du nufotkinu. Ne, aš jau lipu lauk. Fotkė. Mendi greičiau. Va, viskas įamžinta. Viskas. Karšta. Eina karštas. Eina karštas iš apačios jauti. Taip karšta, kad ir nesunku išbūti.